lo pesado de esta hora Mas ya no sientes las ganas de estar Maldices lo pesado de tu obra Mas ya no sientes delirio de ser a sus locas maneras Esos que estaban así Divirtiendo sus locas maneras